donc an b'a daminɛ laïcité la an bɛ fɛ ka dɔn karamɔgɔ Sɛki Abubakari Yakubu Dukure laïcité yɛrɛ kɔrɔ jumɛn b'a la n'u b'a fɔ eh, tubabu k'a fɔ ko ko définition eh, définition kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn b'a la ni kɔrɔ hmm. kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn b'a la pour que halisa mɔgɔ bɛ se ka faamu sɔrɔ laïcité ko in na alhamdulillah rabbil alamin hmm. Muktar hmm. i ko min ye jamana sariya sunba kura i bɛ an ka baro kɛ a kɔnɔna la o kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ a kɔnɔ fɛn min n'a kuma cayara jamana kɔnɔ kosɛbɛ n'a kɛra deba ye fan bɛɛ n i ye ɲininkakali fɔlɔ min kɛ na n'o ye layisite ko ye layisite ko hali sisan ɲɔgɔn faamumu ma k'a la fɔlɔ n ye fɛn damadama minnu fɔ o mankan de nana wuli parce que laïcité ko fɔlen don a kɔnɔ k'a to a cogoya kɔrɔ la i b'a fɔ constitution min bɛ yen en vigueur min bɛ yen sisan n'a bɛ ka baara bɛ ka kɛ n'a ye donc o ye laïcité fɔ ka bɛn o cogoyaw ma a ma foyi yɛlɛma a la langue ko fana o yɛlɛmali dɔɔni k'a la mais a ma kɛ mɔgɔw sago ye ɔ donc mais min tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ka yɔrɔ ye olu kɔni tun ye dɔ bɔ a ka pouvoir la bon min ye laïcité ko ye o kɛlen mankan cayara kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ o conseil islamique ye baaraba kɛ ka commission sigi o conseil kɔnɔ commission min bɛ ɲɛsi nin sariya sunba ko in maa minnu b'a ko ɲɛdɔn maa minnu u bɛ se ka silamɛya dɛmɛ a la ka communauté musulmane ka hakilila defan a kɔnɔ k'o mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o kɔnsayi kɔnɔ k'olu bila ka baara kɛ ko in kan alihamdulila ne yɛrɛ tun bɛ komisɔn in kɔnɔ n ye komisɔn in mamuru ye wa baara bɛɛ lajɛlen a kɛra ɲɛnɛ fo ni ala ma min latigɛ banaw kɔnɔna la sinɔn a baara bɛɛ kɛra ɲɛ a baara fanba bɛɛ hakilila bɛɛ a deba bɛɛ ka bɔ o kɔnsayi kɔnɔ ka taa imɔ a bɛɛ mɛ a ko nana cogo min bɛna n da dɔw la fo kana se i mama ka ninfo ma i mama bɛ o kɔnse kɔnɔ diinɛ tɔnba ninnu bɛɛ bɛ o kɔnse kɔnɔ u ka mɔgɔw b'a kɔnɔ u ka pereztanw bɛ yen dɔnku an jɛnɛ ka baara kɛ k'o daminɛw la dɔnku ni ne tun ye laɲiniini fɔlɔ ye k'a ka bɔ yen pewu dɔnku ko n'a bɔra yen ko ka fɛn dɔ bila a nɔ la parce que hakilima maa min i yɛrɛ bolo k'i bɛ kodɔn i faamuyayalen don i kalannen don i bɛ fɛ ko dɔ ka bɔ yen n'i y'a sɔrɔ i ka kodɔn ye tiɲɛ ye i ka kan ka poropolisisɔn de kɛ ni nin bɔra ye jumɛn bɛ bila a nɔ la wa i bɛ min fɔ k'u ka bila a nɔ la a ka sɔrɔ waati cogo kama a ani i b'a fɔ k'u ka bila yɔrɔ min o yɛrɛ yɔrɔ lahaya kama i ka hakilila min ko ko ka nana ye se pati k'a bila a bɛ se ka bila i fana ani waati lahala ka ɲɔgɔn ta o de ye kodɔnna ye o mɛ ne ko ko ka fɛn dɔ bɛ yen mɛ n'i nana fɛn dɔ fɔ min min e kɔni ye da la makan mɛ bɛɛ b'a dɔn ka fa a tɛ se ka kɛ mhm. ka bɛn waati ni fɛn ma parce que kodɔn kɔrɔ in nin de ko ko mhm. n'i bɛ se k'a labɛn a bɛ ɲɛ i bolo ka bɛn waati n'a cogoyaw n'a fɛn bɛɛ ma mhm. donc o kɔnse ye baara kɛ n'o ye o kɔnse ko a y'a bɔ yen mɛ n'a y'a bɔ yen a ye mun bila a nɔ la k'a jira k'a fɔ mali ye jamana ye diversité euh, euh, multiconfession bɛ jamana min kɔnɔ la diversité confessionnelle c'est à dire k'a fɔ diinɛw ka ca mali kɔnɔ wa diinɛw bɛ kun vivre ensemble diinɛw bɛ kun a kɔnɔ diinɛw mali ye diinɛw diinɛ jamana de ye diinɛ kelen tɔgɔ ma fɔ dɛ bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ kɛ wala karisa bɛna fɔ a est o tɛ fɛ k'anw de den kɛrɛfɛ o tɛ fɛ ayi o conseil ye min ɲini ni laïcité bɔra yen a ka sabati dɔrɔn k'a fɔ diinɛ bɛɛ bɛ kun mali kɔnɔ wa mali ye diinɛ caman jamana de ye wa a bɛɛ bɛ kun Ah, militi kɔnfisunli kɔrɔ ye mali ye diinɛ caman jamana ye vfran san o kɔrɔ ye wa bɛɛ bɛ se ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kun ɲɔgɔn fɛ o kɔnse ye nin de ɲini ko k'a lajɛ o hakilila bɛ se ka bila o nɔ la cogo don o bɛ dilan cogo di gfɛnansi kɔnɔna la mɛ mo layi ki ko siran kelen bɛ a ɲɛ diinɛmɔgɔ fanba fɛ pa que munnaw siran n'a ye o y'a ye k'a fɔ de bi jamana in bɛ yen a gfɛrɛnansi ni diinɛ bɛ fɛ ka den kɛrɛfɛ mara kɔnɔna la oubien diinɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka den kɛrɛfɛ mara kɔnɔ mot kelen dɔrɔn de bɛ mɛn daw kɔnɔna la cadres fɛ administration kɔnɔ écoles kɔnɔ partout o de ye k'a fɔ nous sommes dans un pays laïque o yɛrɛ kɔrɔ ye di laïcité in voilà donc n bɛna u b'o fɔ mun na n bɛna n da don o la sisan donc nin de kɛra haut conseil kɔnɔ o conseil de y'a ɲini ko ni laïcité bɔra yen min bɛ bila a nɔ la k'o ye militi kɔnfisɔnɛ de vvri anzsam ye i mama tɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ ka fɔ i mama o y'a sɔrɔ i mama ka laɲini yɛrɛ te yen fɔlɔ i mama bɛ kɔsɔn de kɔnɔ a ye nin baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye n faamumu a bɛ faamu mɛtina psifite min nana don o kɔnsan ni i mama cɛ o jumɛn ye o kɔ ye nin ɲini mɛ o kɔ tilala ka filanan d'a kan o jumɛn ye ko n'o sera ka kɛ o de y'an silamɛw ka communauté musulmane ka laɲiniba belebeleba ye mais ni o gɛlɛyara n'o ma ɲa fiyewu n'an ye ko bɛɛ kɛ n'o ma ɲa ayiwa an mago bɛ fitini mun na o ye jumɛn ye ɔ laïcité in yɛrɛ kɔrɔ ka fɔ wa kɔrɔ ɲuman ka d'a ma min bɛ a to siranya min bɛ silamɛw la diinɛmɔgɔw la laïcité ko a bɛ ka diinɛ kɛlɛ kɔrɔ in ka o siranya in bɔ an na kɔrɔ in ka sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ fɛn tɛ k'a bɛna se ka diinɛ kɛlɛ jamana in kɔnɔ tugun n fa de kɛra o conseil islamique ka laɲini belebeleba ye ka ɲɛsin ko in ma donc o de kɛra ka o conseil ni imama k'u bɔ ɲɔgɔn na parce que filanan min filɛ k'a fɔ imama k'o t'ale ka position ye ale bɛ min ka dɔrɔn i kɔnse ye fɛn fɔlɔ min ɲini layisi tɛ ka bɔ yen u ka to de kan ɔ layisi tɛ ka bɔ yen ko minnu yɛrɛ ko ko layise kɔrɔ t'olu bolo dɔwɛrɛ ye ko dinɛ bɛɛ bɛ kun bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bonya ɔ k'u ka o maaw ɲɔgɔn ɲini a bɛ f'o ma miti kɔnfisɛɛ wa a bɛ f'a ma fifiran sa ko minnu yɛrɛ bolo layise faamuyaya o de ye dɔnku a y'a mun in bɔ yen pa que o de ye fɔ ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma aw yɛrɛ bolo faamuyaya ye min ye dɛ basi t' la anw bolo dɔn a ye faamuyaya in fo dɔrɔn mɛ a ye mo bɔ yen munna mo a y'a bɔ yen pa que kɔrɔ caman de bɛ mun in na mɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i dogofɛn dɔ kɔfɛ e b'o de ta ko yanga ko de don mɛ k'a sɔrɔ n'a taara e bɛ se ka fɛn wɛrɛ apki n'a ye min to yen pa que dɔ bɛ se k'a fɔ ko bɔn silamɛ yɛrɛ fana an t' faamumu aw yɛrɛ ko ka ban ko k'a kɔrɔ bɛ se ka taa munna' tɛ mo to yen kodɔn dɔ de bɛ ko in piège piège b'a voilà piège bɛ yen mun in de ye piège ye ɔ mɛ komi olu yɛrɛ bɛ ka kɔrɔ min fɔ a la diinɛ bɛɛ ka diinɛw ka ca u bɛ u ka kun ɲɔgɔn fɛ silamɛya ma ban o ma déjà ɔ an ko n'o de y'a kɔrɔ ye alhamdulilayi baasi t'o la a y'o kɔrɔ in ta dɔrɔn faransɛ mu wɛrɛ la komi jamana bɛ ka mara ni faransɛ de ye hali bi sinon ni bamanankan don laïcité ko kuma yɛrɛ t'a la tiɲɛ tɛ ɔ a y'o o- o- o- o faamuya in ta faransɛ mun wɛrɛ la a k'a fɔ ko jamana bɛ ka mara n'o hakilila de ye dɔrɔn n'o ye multi confessionnel vivre ensemble